fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, o vídeo de hoje galera Eu vou estar tá fazendo uma fazendinha aí, mano Eu não tenho mais ideia pra fazer no, no Minecraft, tá ligado? Eu fiz esse prédio aqui, mas eu fiz ele... Peguei... Eita cara, cadê o bagulho? Ah, peguei lava, tá ligado? E botei numa pedra só e transformou isso aqui, tá ligado? Ficou até bem legal, vou mostrar aqui pra vocês, mano. Ficou tipo um castelo, tá ligado? Um castelo muito louco. Olha isso. Foi da hora mesmo. E rapaziada, hoje eu vou fazer uma fazendinha pra combinar aqui com a nossa cidade. Mano, é, dá, um, dá uma ideia aí pra mim fazer aqui no meio. Eu faço uma área de lazer. Sei lá, mano. Eu quero voltar com os vídeos de Minecraft agora. Tá voltando com geral. Mano, eu preciso fazer a fazenda aqui, tá ligado? E aí pega a estrada aqui. Ou aqui em cima. Não sei. Eu é, acho que eu vou fazer aqui em cima que já tá com mais grama. Vai ficar mais fácil de fazer, mano. Eu quero ver se essa grama é a mesma, mesma grama. É isso aí, rapaziada. Se você gosta de Minecraft, deixa o like aí. Já se inscreve no canal. Vou ter que dar um jeito aqui pra botar pra cima, tá ligado? Ah, mas eu vou dar um jeito, relaxa, relaxa, relaxa. É isso aí, rapaziada.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 Porque muito grande não, vai, não ia ficar lá, mano. Olha os bagulhos aqui escapando, mano. Calma aí, calma aí, Escapando aqui, velho. Botar um bagulho aqui pra não escapar. Calma aí, rapaziada. É, calma aí, calma aí. Estão escapando aqui, velho. Fabulosa ideia. Botei, agora vou botar mais uma mula aqui, que a mula fugiu. E rapaziada, é isso aí, mano. Essa é, ficou minha fazendinha aí. Se você gostou, rapaziada, deixa o like, mano. Eu vou estar tá arrumando aqui agora pra fazer a estrada pra, pra fazer poder dar ligação, né? Não tem gás. <laughs> Os caras vão vir aqui, vão pular e vão cair, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Essa é minha fazendinha moderna, se liga. Se liga no, no, na área é por dentro. Fogão a lenha, pá, caminha o negócio para afiar a faca, né? Tô ligado que isso daqui é para fazer outras coisas, mas finge que é para afiar a faca. o bebedouro, né? As coisas. Eu tentei fazer um negócio com água ali, mas não deu certo. E é isso aí, rapaziada. Essa foi. É isso aí, rapaziada. Essa foi a fazendinha aí, até a área do. Essa aí é o negócio da chaminé, né? Pra ficar legal. Se vocês gostaram, rapaziada, ficou simples, ficou simples. Mas Ficou da hora, tá ligado? O que importa é ficar simples. É mais um sítio do que uma fazenda, né, rapaziada? Uma fazenda é bem maior, então tem mais coisa também na fazenda. Então fica aí como o sítio aí. O sítio do canal aí, mano. Ficou bem da hora, na moral, ficou bem da hora mesmo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Deixa o like. Fui.